एस एन डी पचास टुकड़ों का रंग बिरंगा छल्ला नेम टैग के साथ एक पैक में नाम और नंबर के लिए स्लॉट के साथ 50 मिक्स रंगीन टैग्स हैं चाबियां पहचानने में या बक्से असाइन करने के लिए बढ़िया है आप आसानी से सही चाबी चुनने के लिए नाम और नंबर लिख सकते हैं सामान्य पेपर कटआउट को बदल कर नए टैग का आसानी से उपयोग किया जा सकता है पेपर लेबल और प्लास्टिक कवर को लेबल फ्रेम में अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकतवर और पारदर्शी पॉलीप्रोपिलीन से बनाया गया जो नॉन टॉक्सिक है और ऊंच तापमान में भी सुरक्षित रहता है इसका घरों में ऑफिस में कंपनीज में और कई और जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है